brauchen minus 15 auf den Social Score. Das kannst du aber wissen. <laughs> Hat ihr TikTok? Ja. ja und du? Danke für eure Daten. Ah! that you love everybody. Cover it all up with lies. I try to love everybody, hiding the tears in my eyes. Oh, so ein schöner Tag, ne? Ja. Das oh, ist ein schöner Tag für ein Genozid, finde ich. Ja. Ja. Sag mal, China ist ein schönes Land. China ist ein schönes Land. Sehr gut. What's your plan for tomorrow? Are you a leader or will you follow? Are you a fighter or will you cower? It's your time, take back the power. What's your plan? for tomorrow? Are you a leader or will you follow? Are you a fighter or will you cower? It's your time, take back the power. So, dein Talklimit ist erreicht. Weg damit. Die Stunden sind voll. Sorry? What the fuck is that? Sorry, what? <laughs> You've played enough? I don't speak Your limit is full. You cannot play anymore. Of what? This Music? game. We, I'm not playing a game. You're not playing a game? No. Let me see. Okay. It's, it's... You're listening to music? Yeah. Then it's fine. Okay. Have a nice day. You too. Goodbye. Ja. Wirfst du jetzt Wirst auf die Kippe weg oder was? Dann nochmal minus 10. Okay. Noch was, ne? Ist die Kippe auf? Okay. Ist die auf jetzt? Soll ich das essen? Ja.